हे दिस इज ब्रजेशिया और आप देख रहे हैं सी ए बी इन्फोवेंट्री क्या आप एक एम्प्लॉय हैं और जिसका सैलरी पर टीडीएस आपके एम्प्लॉयर ने काटा है लेकिन उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा नहीं किया है तो क्या ऐसे केस में आपको काटे हुए टीडीएस का क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं कमेंट करके बताइए whether employee is entitled to get credit for T D S deducted on his salary even when employer has defaulted in payment of T D S so deducted अब मैं आपसे एक ऐसा केस लॉ शेयर करता हूं जिसकी हेल्प से आपको अपना इस तरह का कटे हुए टीडीएस का भी क्रेडिट मिल जाएगा चाहे वो आपके एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपसे काटने के बाद जमा भी ना कराया हो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें in the case of an employee defunct airline Kingfisher which has deducted T D S of rupees seven point two lakhs and rupees eight point seven lakhs for assessment year two thousand nine ten and assessment year two thousand eleven twelve but same was not deposited by the employer एक कर्मचारी के मामले में जिसमें डिफंक्ट किंगफिशर एयरलाइन ने असेसमेंट ईयर 2009-10 और असेसमेंट ईयर 11-12 के लिए 7.2 लाख रुपीस और 8.7 लाख रुपीस का टीडीएस एम्प्लॉयर ने काटा था लेकिन एम्प्लॉयर ने उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा नहीं किया था department initiated recovery proceedings against employee income tax department submitted that it was the duty of the SSE to join the necessary Kingfisher Airlines, the employer as a respondent because employer has deducted the TDS and not deposited to the government. Hence, petition should be rejected. It was submitted by department that their system does not allow credit without necessary deposit of TDS by employer income tax विभाग द्वारा ये सबमिट किया गया कि उनका सिस्टम एम्प्लॉयर द्वारा टीडीएस की राशि जमा किए बिना क्रेडिट को अलाउ नहीं करता है high court relying on earlier decision of the Bombay high court in case of Om Prakash Gatani that is reported in 2000 242 ITR 638 and provisions of section 205 which clearly provides that an assessee shall not be called upon to pay himself to the extent to which tax has been deducted from that income and allowed the rate of the assessee. Om Prakash Gatani 2000 242 ITR 638 के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के अर्लियर डिसीजन पर रिलाई करते हुए और सेक्शन 205 के प्रोविजंस को जो स्पष्ट रूप से प्रोवाइड करते हैं कि एक एस को टैक्स पे करने के लिए नहीं कहा जाएगा to the extent to which tax has been deducted from that income and allowed SSE's high court directed the department to allow credit for T D S and start recovery proceedings against Kingfisher Airlines high court ने डिपार्टमेंट को टीडीएस क्रेडिट को अलाउ करने के लिए डायरेक्ट किया और किंगफिशर एयरलाइन के खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करने का निर्देश दिया इस तरह से ये केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है उन सभी एम्प्लॉयज के लिए जिनके एम्प्लॉयर ने उनकी सैलरी में से टीडीएस काटने के बाद उसे गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराया है और डिपार्टमेंट भी उसका क्रेडिट उस एम्प्लॉय को नहीं दे रहा है और उल्टे उनसे टैक्स की डिमांड कर रहा है ऐसे सभी एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट के पास इस केस लॉ को साइट करके या कोर्ट करके अपना TDS credit income tax department से ले सकते हैं और डिमांड को खत्म करा सकते हैं कमेंट करके बताइए कि क्या ये केस लॉ आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा या नहीं this was decided by high court of Gujarat in the case of Kartik Vijay Singh Sonawane versus DCID circle A तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube channel C A B Infoventry पर तो दोस्तों हम और आप मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए बाय बाय